Salam sejahtera dan sawadikrap sahabat-sahabat semua. EP ke-16. Kali ini kami perkenalkan tracks dari Pekan Air Hitam iaitu dari tapak letak kereta Galaxy ke Bukit Penara. Tracks ini merupakan tracks yang nyaman, tidak panas walaupun kayuh pada waktu tengah hari. Kami Expansion Team Channel akan bawa sahabat-sahabat semua mengenali trek ini dengan detail sehingga sampai ke destinasi. Selamat datang ke Expansion Team Channel. Trek sekali ini berada di Pekan Air Hitam, Pulau Pinang. EP kali ini kami akan perkenalkan trek ke destinasi iaitu Bukit Penara. Tracks ini bermula di parking kereta Galaxy Pekan Air Hitam Pulau Pinang atau koordinasi 5.40144,100.274,950. Jarak tracks ini lebih kurang 5.6 km dengan ketinggian lebih kurang 520 meter. Sekarang, mari kita turun padang menyaksikan suasana kayuhan dan melihat keadaan treks EP pada kali ini. Sekarang kita berada di tapak letak kereta Galaxy di mana di sini kita akan jadikan titik permulaan aktiviti kayuhan untuk EP pada kali ini skala pengiraan akan bermula daripada sini. Jom kita teruskan perjalanan. Okey, sahabat-sahabat, kita sudah buat kayuhan lebih kurang 2.8 km sampai di empangan air hitam. Okey. Jadi di sini kita boleh berehat, menikmati keindahan di sini, gunakan boleh guna tandas. Okey. Jadi lepas tu kita akan gunakan lorong kecil ini. Okey, untuk pergi ke destinasi kita. Jadi nanti kita teruskan. Kita berehat dahulu. Okey. Sahabat-sahabat, kita sudah berjaya ah, sampai ke menara di atas uh, air Dam. Sabas. Uh, ah, jalan untuk datang ke sini tak begitu. Di sini kita tak boleh tengok apa-apa pemandangan uh, dengan tengok pejawa. Okey. Kita buat kayuhan sekarang pukul 12.30 tengah hari. Masih lagi okey, tak panas. Okey.